मैं इनकी तरफ से बोलती हूँ कि आज इन्होंने शादी कबूल करी है जो सात महीने पहले हमारी शादी हुई थी आज इन्होंने कबूल करी है ये बात सच है जान आपके आवाज हिंदुस्तान को दे सुना तो भला है बुरा है जैसा भी है मेरा आदिल मेरा है Please like, share, subscribe my channel, and press the bell icon for daily new updates.